Stoję na Rumiankowej we Wrocławiu, a to taki przesmyk i zabudowa przy ulicy Udzieli. A reszta Rumiankowej w kierunku szkoły wygląda tak. Osiemnasty luty 2014 filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.